Ótimo! Agora minha pedra tá cheia de gosma de caracol! E eu acabei de limpar ela quando me mudei pra cá! Sei que é uma situação bem desafiadora. Mas dá pra parar de tagarelar? Eu tô tentando me concentrar! Ah, isso foi pura sorte. É, <clears throat> Falando nisso, boas notícias. Achei aquele seu vizinho molusquento. Me arrume mais geleia e eu faço uma fantasia cósmica nova para você ir atrás dele. Acho melhor eu ficar aqui e tirar um cochilo na minha pedra. Desculpa, Patrick. Balões e pedras não se dão muito bem. Além disso, temos que salvar o Lula Molusco. Tá bom, mas o Lula Molusco vai ficar me devendo uma soneta. parece que eu sou da Idade da Pedra! <laughs> Sim, parece até um idiota que vive debaixo de uma pedra! deveria estar tá lá dentro com os outros idosos. Mas eles acharam uma estação de rádio nova e ficaram doidos. Não tem nada que acalme eles. Eu costumo guardar biscoitos da sorte para emergências como essa. O som da crocância é bem relaxante. Infelizmente, os biscoitos desapareceram no meio da confusão toda. Vamos, Patrick! Temos que achar os biscoitos clarividentes! Patrick! Dizer olá ao Bob Esponja. Oh, olá, nota adesiva. Um pouquinho faz bem. pessoas favoritas estão indo te Manuca! Porifera! đã bưng rồi Cavalga, colegas de trabalho. Hum. Oh, my God. Desculpa, Tabonga! Ah. Mag. Ag, ag. Não tem malonca palinca. Yeah! Olha que bem! Lola que deu! Bob Esponja, Terrafu! Tá, hum. hum. Lulag preso aqui com dois idiotas? Não! uma é, é, piada! Bada, bada, badabangambunga. Lula Molusco, eu não sei se te contaram ou se percebeu, mas você ainda tá falando como uma lula das cavernas. Hum, gaga. Hum, parece que o vocabulário do Lula Molusco ficou preso entre as fendas cósmicas. A Madame Cassandra vai nos ajudar a recuperá-la. É? Meu lacaio esponja favorito voltou. Conseguiu bastante geleia. E como, Cassandra? Mas pode usar ela para arrumar o vocabulário do Lula Molusco? Ele meio que ficou perdido no caos co... Não dá para gastar essa geleia preciosa com as inconveniências de uma criatura marinha careca. Você tem que entender que não é bem por aí. Essa é a minha única oportunidade de dominar... Eh, quer dizer, salvar... Bom, se você não pode ajudar o Lula Molusco, então vou procurar quem possa. Alguém que leve jeito com as palavras, que tenha um vocabulário... Oh, que tal o Gary? Que ótima ideia! O Gary é um leitor versado da mais fina linguística, então... Uhul! Sim! Ah, minha nossa! Bom, fica com essa fantasia cósmica aqui. Quando terminar, volte a... Sou eu, Sir Bob Esponja, pronto para resgatar outro companheiro. Minha no... Não lembra? Mas é o... Olha! As abóboras estão sorrindo! É mesmo? Vocês estão rindo do quê? voando! Um pouquinho faz bem. Comprar mais dinheiro. Hum, o mercado da barganha tem de tudo mesmo. Não é nada, pessoa. Doce e grudento.